Ny mpianatra aloha izao dia efa mianatra daholo ary ny tena naharisika ahy dia mba hitomboana ny fahalalana sy ny ho aviny ao aoriana izany mba hitsingevana amin'izay ka mbola tsy ary izy raha hoe mianatra izy izany dia mbola Tadidio indray ny hanovana azy amin'ny manaraka no tafiditra. Sekoly iray ao amin'ny kaominina Vilihazo no nosafidian'ny Association Amboara ho ampiana amin'ny fampitaovana ny mpianatra madinika. Ny Amboara dia fikambanana tanora malagasy mila ravinahitra any Frantsa. Mahatsiaro manana anjara biriky amin'ny fampandrosoana an'i Gasikara ka isan-taona izy ireo dia manome fanampiana ara-pitaovana sekoly iray mba hampazoto ny ankizy sy ho fanampiana ny ray aman-dreny izay iaraha-mahalala fa sahirana tanteraka rehefa mampiditra mpianatra. Feno a! Moa dia izay ialahy misaoza fa handeha haka an'ilay fitaovam-pianarana isika. Ny Association Amboara dia manana ny solontenany aty Madagasikara. Ireo no manatanteraka ny fitsinjarana ny fitaovam-pianarana raha ny tanora any am-pita kosa no manangona sy mandrindra ireo fanomezana. Faly izany izahay fikambanana Amboara tonga eto Vilihazo Fahatongavana eto mitondra fanomezana ho an'ny mpianatra madinika. Tamin'ny mbola tsy nisy sampana teto Madagasikara dia efa nanatanteraka ry zareo fa izao izany efa misy ny sampana eto Madagasikara izay nitenanay sy ny nambra vitsivitsy dia Izay no mpanohy ny asan-dry zareo mpanatanteraka eto Madagasikara fa miainga avy any amin'ny foibe daholo ny fanapahan-kevitra rehetra. Izay fifanomezan-tanana teo amin'ny tanora amboara izay no nampitsimoka ny ezaka ka nitondra vokatra ary miatraika amin'ny fahaizam-pianatra izany. Mazoto ny ray aman-dreny hampianatra ny zanany. Fa ny olana misy ety ambanivohitra araka ny maha ambanivohitra azy dia eo amin'ny sehatra ny tsy fahampiana ny ara-bola enti-manomana ny fitaovan'ny mpianatra, ny ara-tsakafo koa etsy andaniny, tsy ampy ilay sakafo dia reraka ny sainy hieritreritra an'ilay zanany hoe ilay lasa any an-tsekoly tsy misakafo, raha tonga aty an-tsekoly koa nefa ny zaza dia matory fotsiny fa tsy hianatra. Dia misy crayon a, dia misy goma. Solaitra kely. Faly dia faly mihitsy aho satria ny raha ny fahitàn'ny association amboarina izay. Ireo vahoaka marobe miaraka amin'ny mpianatra indrindraindrindra ireo aza izao dia jereo fa miramirina daholo izy ireo a, dia tena faly dia faly tokoa ohatran'izay a. Satria tsara sy vaovao ny fitaovana dia mazoto ny ankizy. Izay finiavana avy amin'ny association Amboara izay ilay irikirika mahatondra-drano andrasana Malagasy tsy ankanavaka. Mifanampy, mifampitsinjo, mba miratra no avin'ny taranaka.